الهدف مش مستحيل ثبت نركز في الميادين وسع بقى مش طالبة زي اسمع ليا مطروية ما تقولش قد انت مش قد نزلت عدي ونزل وعدي القنطرة دي ارض السادة اسمع ليا رجولك العادة واحلى جهة جهة القنطرة مسا مبعوث باسم السعادة اصدرنا قرار وضربنا النار والليلة هنعمل ليكوا حصار ورفعنا شعار باسم الابطال ثابتين يا زميلي على خط النار سبتني يا زميلي على قناتنا تعبكم معانا وافرحوا ويانا والله دي فرحة الرجالة فرحة باسم المستهدين اسلام وعمو بعتوا الرسالة اسمعوا وافهموا قبل ما تحكموا لو كنتوا تقالكم انتوا تسندلوا اصل احنا اكبر من ارض حمل وانتم يا عيال كده بتجندلوا وانتم يا عيال كده بتجندلوا وسعوا وابعدوا مش البرازية لا الدروية تصون بشرية واقوى هتايبة عند بيكوا اضرب نار من اسماعيلية الوش وتلوي الوش اصل الحزن راح مننا اذا اللي فوقنا مش صاحيين ثبتنا ركد في المدين احمد لوكا واسلام تاشي دول الاداره يا بني ادمين واحنا يالا ماسكين حتتنا رجوله والله ومخلصين والانطار ارض السعاده واسمع ليا رجوله كالعاده واحلى جهه يا في حتتنا قلنا بقى باسم الرجاله كلامنا حي وكلامكم عله شارعنا صحبه عيلة وشلة عالحلوة يابا كده قبل المرة ما بناش عبيط وجبان ولا إلا صحبتنا خمسة عليها شوية بطبتنا قادرة تهدي الدنيا سمينا سمعت فيها بشرية طب بتحكي علينا بثانية ما تقولش قد انت مش قد انزل تحدي وعد انت مش فالح يا عبيد طب سنة وارجع ورا للاصل اخركوا كده تقعدوا تتزاولوا ازاي تسيوا على اللي بيديكوا يا عيال ولسه طالعه من الفصل اخركوا فين ولا انتوا نسيتوا فرحتنا عيد من غير تقليد واحلى مسا عليك ابو سعيد حمو الورد واسلام تاشي دول علموك يا ابن التنطيط نقول على لوكا رجوله سيطره عبد جمعه ما يجيبش ورا مسا على كمبيز ده مشرفنا رجولته يا ابني دي بطاطا مش نازل من التقال ما تسيبش حقك شيطان يزقك ولو عدتني انت الخسران المحتالين بقى بعدت مثال الرجاله والابطال اسمعني بقى كده بطل حشر تحيه بقى كده شارع البنك والقنطره وهي المدينه تحيه لشارع الكارنتينه تحيه لشارع الكارنتينه